Բարև ձեզ։ Եկեք սկսենք գրել C++ կոդ։ Ուրեմն ես ստեղծել եմ մի հատ dadark papka, dadark directory իմ desktop-ում, կոչել եմ նրան example։ Իրեն կբացեմ Visual Studio Code-ում, որպեսզի իր մեջ արդեն դնեմ ֆայլեր եւ սկսեմ կոդ գրել։ Դու կարող եք տեքստային ցանկացած redactor կամ text editor օգտագործեք C++ կոդ գրելու համար։ Ինձ ուղղակի հարմար է Visual Studio Code-ը։ Հենց որտեղ կգրեմ file open folder և կընտրեմ այդ դադարկ պապկան, և այդ դադարկ պապկայի մեջ հիմա ես կստեղծեմ ինչ-որ file, new file, որը եկեք կոչենք, ինչ կոչենք, main.cpp, ինչու .cpp, get.cpp, այսինքն C++։ Okay, հիմա իր մեջ եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա։ Ինչ է ֆունկցիան, դա հրաման է, որը ունի անուն եւ ինչ որ կոդ, որը իրան երբ որ ուրեմն կանչում ենք, ինքը աշխատում է։ Ֆունկցիաները կարող են երբեմն ընդունեն ինչ որ ինֆորմացիա, որպեսզի իր գործողությունը անեն, իրենք նաեւ կարող են վերադասեն ինչ որ ինֆորմացիա։ Այս օրինակում եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որի անունը թող լինի main, այնպես որ գրում ենք main, ստեղծում ենք փակագծեր, այս փակագծերի միջոցով մենք կարող ենք ընդունենք ինչ որ արժեքներ, դրա մասին է հետո։ Ա, Հետո խուճուճ ուրեմն փակագծեր, որոնք որ կարտահայտեն այս ֆունկցիայի սկիզբը եւ ավարտը։ Եվ մեր կոդը կլինի մեջտեղը։ Հիմա միշտ երբ որ մենք ստեղծում ենք ինչ որ մի ֆունկցիա C++-ում, մենք պարտադիր պետք է ասենք այդ ֆունկցիան ինչ է վերադարձնելու Okay։ Ի տարբերակ օրինակ Python-ին կամ JavaScript-ին, որտեղ որ ֆունկցիա ենք գրում եւ ինչ ուզենք վերադառնում ենք, C++-ը պարտադրում է, որ մենք կոնկրետ ասենք ինչ ենք վերադառնում։ Եկեք այս main-ը թող վերադառնի մի հատ ամբողջական թիվ։ Անգլերեն ամբողջական թիվ նշանակում է integer։ C++-ում գրում ենք int, այսպես int, այսինքն integer։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա, որը որ մենք խոսքան, խոստանում ենք կվերադասնի ամբողջական թիվ, չի ընդունում ոչ մի բան, սա սկիզբն է, սա ավարտն է։ Կոդը այստեղ ենք գրում։ Okay, պետք է վերադարձնենք, այսինքն return անենք, անգլերեն return վերադարձնելն է։ Դենց որ մենք գրում ենք return եւ վերադարձնում ենք մի ամբողջական թիվ, չէ՞։ Եկեք վերադարձնենք 0 ցանկացած նախադասություն, երբ որ մենք ասում ենք մեր կոդի մեջ, մենք պետք է ոնց որ իր վերջակետը դնենք։ C++-ի կոդի վերջակետը դա կետ ստորակետն է։ Դենց որ դնում ենք կետ ստորակետ։ Ահա, խնդրեմ, մենք ստեղծեցինք մի հատ ֆունկցիա C++-ում, որի անունը main է, որը վերադառնում է ամբողջական թիվ, այս օրինակում վերադառնում է 0, սա սկիզբն է ֆունկցիայի, սա վերջնը ֆունկցիայի, սա էլ այս փակակցերի մեջ միջոցով ինքը կարող է ընդունել դրսից ինչ որ արժեքներ, որի մասին մենք խոսենք հետո։ Okay, շատ լավ, սա կոդ է։ Եվ նենց է ստացվում, որ ուրեմն այս փաստը, որ ես գրել եմ main, այս ֆունկցիայի անունը main-ը, դա հանգարցակի չէ։ Ուրեմն C++-ում main ֆունկցիան կամ main անունով ֆունկցիան առաջին կոդն է, որը աշխատում է, երբ ծրագիրը սկսում է։ Այսինքն կարելի է ասել, որ այս main ֆունկցիան ոնց որ մեր ամբողջ ծրագիրը ոնց որ խոդի է գցում։ Okay, հիմա որպեսի աշխատացնենք մեր կոդը, մեկնավիաջ իրեն պետք է թարգմանենք դեպի համբյուտերային լեզու։ Դրա համար մեզ պետք է G++ ծրագիրը որը մենք կարող ենք աշխատացնենք terminal-ով։ Եթե Windows-ում եք, կարող եք PowerShell օգտագործեք օրինակ։ Ես կօգտագործեմ terminal-ը հենց Visual Studio Code-ում, հենց որ new terminal հեսա եկեք ուրեմն նախևաճ ես կգրեմ clear, որ ես անկապ բաները ջնջեմ։ Okay, անցանք առաջ։ Ուրեմն գրում եմ g++, հետո s ֆայլի անունը, որը main.cpp է, -o output եւ ինչ որ անուն ինչ որ ֆայլի, որի մեջ ես ուզում եմ թարգմանած կոդ մտնի։ Ինչ ինչ կոչ ենք իրեն, եկեք main.exe, ինչու՞ չէ։ Կարող ենք հոպարել գրենք, կապ չունի, main.exe, ինչու՞ չէ։ Okay, so, ինչպես տեսնում եք, հեսա ստեղա ստեղծեց մի հատ ֆայլ main.exe, որի մեջ կա այդ թարգմանած կոդը։ Հիմա այդ main.exe-ին մենք կարող ենք աշխատացնենք, այնպես որ գրում ենք get/main.exe։ Ուրա մեր կոդը աշխատեց։ Այսինքն մենք այս կոդը թարգմանեցինք դեպի main դեպի համբյուտերային լեզու եւ այդ համբյուտերային լեզվի կոդը մենք աշխատացրեցինք բայց ոչ մի հետաքրքիր բան չեղավ։ Ինչու՞, որովհետև բարձ է, որտեղ մեր ֆունկցիան իր մեջ ոչ մի հետաքրքիր բան չի անում, ընդհանրապես վերածվում է 0։ Եկեք գոնե մի քիչ կոդ գրենք, որ օրինակ այս terminal-ում ինչ որ բան երևա, չէ՞։ Դրա համար մեզ պետք է օգտագործել մի հատ object, որը կոչվում է cout Բայց դա ստեղծված է մի հատ գրադարանի մեջ, որը կոչվում է IO stream։ Նենց որ նախ եւ աճ մենք պետք է այդ գրադարանը քաշել։ Հիշացնեմ, որ գրադարանը դա կոդ է, որը ուրիշ ինժեներներն են գրել, որ մենք կարող ենք օգտագործենք։ Նենց որ եկեք այդ IO stream-ը քաշենք։ Ոնց ենք դա քաշում։ Հետևյալ ձևով. include հետո այս բաների մեջ IO stream։ Խնդրեմ։ Սա նշանակում է, որ iOS stream-ի կոդը ես ուզում եմ գամ, բերեմ ու մտցնեմ այստեղ, այսինքն ավելացնեմ իմ main.cpp ֆայլի մեջ։ Հիմա քանի որ ավելացեցի այդ կոդը իր մեջ, իր մեջի կոդի ֆունկցիաները, օբյեկտները եւ այլն, ես արդեն կարող եմ կիրառեմ, չէ՞։ Okay, հիմա ինձ պետք է օգտագործել cout object-ը։ cout-ն կոչվում է նշանակում է character out bytes Հիմա ստեղ մի հատ խնդիր կա, նայեք։ Ստեղ վերևը պատկերացեք, ես #include եմ անում լիքը տարբեր գրադարաններ, որոնց գրել են տարբեր ինժեներներ։ Վարիանտ կա, որ տարբեր ինժեներները օգտագործած լինեն նույն անունով օրինակ ֆունկցիաներ, չէ՞, որը թեմա է, որտեղ այդ ժամանակ եթե այդ ֆունկցիայի անունը գրեմ, ոնց իմանանք, որ է նկատի ունեի, չէ՞, խնդրեմ կարող առաջանա։ Դրա համար ինչ է, ինչ է, դա լուծումը ինչ է, որ ամեն գրադարանը հիմնականում ստեղծում է մի հատ խմբակ, որը կոչվում է namespace, խմբակ, որը ունի ինչ որ անուն եւ իր սա ֆունկցիաները, օբյեկտները դնում է այդ խմբակի մեջ, այդ namespace-ի մեջ կոնկրետ IOStream-ը օգտագործում է std խմբակը կամ std namespace-ը, այսինքն ստեղ մենք հերիք չի որ գրենք cout, մենք պետք է գրենք std այս get get բաները cout Սա նշանակում է, որ ես ուզում եմ օգտագործեմ cout-ը, որը պատկանում է std խմբակին կամ std namespace-ին, հա, խմբակին։ Okay, այսինքն ես հիմա օգտագործում եմ cout-ը, character out-ը, character out, out նշանակում է դուրս, այսինքն նշանային դուրս, դեպի դուրս ուր։ Դուրս դեպի standard output stream։ Հա, դա ինչ ասացի, standard output stream։ Դա դե stream նշանակում է հոսք։ Այսինքն մենք ոնց որ ստանդարտ հոսքով ուղարկում ենք մեր նշանները դեպի ինչ որ միտեղ։ Այդ հոսքը, եթե մենք ուրիշ բան չենք անում, գնում է դեպի հենց console, դեպի մեր terminal-ը։ Այսինքն մենք օգտագործում ենք cout-ը, որպեսզի ինֆորմացիա, նշաններ ուղարկենք դեպի terminal։ Okay։ Okay։ Հիմա անում ենք այս այս այս այս բաները, ջունջուն, որ նշանակում է ուղարկիր հետևյալը։ Հետևյալը ինչ։ Դե եկեք ուղարկենք ինչ որ արժեք։ Դե մենք գիտենք, որ C++-ում կան թվեր, որպես արժեք կոնկրետ ամբողջական թիվ, օրինակ 0, չէ՞։ Բայց 0-ի տեղը ես կարող եմ նաև ունենամ 5, չէ՞, ինչու՞ չէ։ Okay, հիմա ամեն անգամ, ինչպես նշեցի, նախադասությունից հետո դնում ենք կետ ստորակետ եւ այդքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք սա նշանակում է, որ բեր վեցրու այս կոդը, iOS stream-ի կոդը եւ բեր կպցրու իմ ֆայլին, որովհետեւ ես իր ներքին կոդը կարողանամ օգտագործեմ, իր ներքին օբյեկտները, ֆունկցիաները եւ այլն եւ այլն։ Սա մեր ֆունկցիան է, որը ամենասկզբից կաշխատի եւ մեր ծրագիրը սկսի։ Ստեղ մենք ասում ենք std խմբակի կամ namespace-ի պատկանող cout object-ը, ես ուզում եմ օգտագործեմ, օգտագործեմ որպեսի ես ուղարկեմ հետևյալը, սա նշանակում է հետևյալը։ Սա էլ հենց այն բանն է, որ ես ուղարկում եմ այդ հոսքով, այդ output stream-ով, հա, որը գնում է հասնում է terminal-ի մեջ եւ վերջում ավարտում է մեր ֆունկցիան։ Okay, հիմա եկեք աշխատացնենք սա, նախ եւ աջ պետք է իհարկե թարգմանենք նրան եւ հետո նոր աշխատացնենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ մենք տեսնում ենք 5 Այդ էս 5-ն է, որ մենք տպեցինք։ Հիմա լավ կլինի, որ այդ 5-ից հետո անցնենք հաջորդ տող, որ sense տարօրինակ չլինի 5 ու միանգամից այս մնացածը։ Հենց որ ինչ ենք անում։ Ասում ենք բացի 5-ից նաև ուղարկի հետևյալը։ Նոր տող։ Նոր տող ոնց արտահայտենք։ Պարզվում է std-ի մեջ կա endl, endline, endl, որ նշակում է հենց դա, նոր տող, նենց որ կարող ենք ստեղ գրենք std and l, սենց։ Հիմա եթե սա ես compile անեմ և աշխատացնեմ, Ինչպես տեսնում եք, ինքը տպեց 5 կամ ուղարկեց այդ հոսքով, ստանդարտ հոսքով դեպի terminal 5, հետո ուղարկեց այդ նույն հոսքով նոր տող եւ 5-ից հետո պլուպ եկանք ստեղ եւ մեր ծրագիրը ավարտեց։ Եթե այս նույնը մենք անենք օրինակ 3 անգամ, մի րոպե։ Ահա, sense compile անեմ, աշխատացնեմ, ինչպես տեսնում եք, մենք ուղարկեցինք 5, հետո նոր տող, հետո նոր տող, հետո նոր տող, okay? շատ պարս, հիմա, անընդհատ գրել std colon colon ու ես իմ ինչ, մեկ մեկ մի քիչ շատ կոդ է լինում, մի քիչ խուճուճ է լինում, եկեք փորձենք սա գրել մի քիչ ավելի կոկիկ ձևով, ոնց կարող ենք սա դա անենք, ուրեմն ստեղ կարող ենք գրենք using արտահայտենք, որ մենք օգտագործում ենք std-ն որպես namespace, որպես խմբակ, namespace std։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մենք օգտագործում ենք այս std խմբակը։ Այդ ժամանակ արդեն մենք այս std colon-ը կամ std այդ կետ-կետերը այլևս պետք չի գրել։ Ինչու։ Հեսա ասեմ, որովհետև երբ որ ուրեմն սա այս կոդը ուսումնասիրվում է, Երբ որ երևում է see out, հարց է ցակում, ինչ see out։ Դե մենք ստեղ ասել ենք, չէ՞, որ մենք օգտագործում ենք std։ Եվ քանի որ see out-ը գոյություն ունի std-ի մեջ, կոնտակտ, հա, ինքը կպնում է սրան եւ հարցերը լուծվում է։ Հետևաբար մեզ պետք չի անընդհատ ասել see out-ը, որը պատկանում է std-ին, end line-ը, որը պատկանում է std-ին, հա։ Մենք ուղղակի ասում ենք, «Էй, մենք օգտագործում ենք std» եւ see out-ի դեպքում միած ստուգի, կա see out std-ի մեջ, եթե կա, էտա բռնի օգտագործի, okay։ Դա զուտ նրա համար է, որ մեր կոդը լինի մի քիչ ավելի կոկիկ։ Կամ բան։ Եվ խնդրեմ, այսինքն մենք ունենք ահա ստեղ մի հատ ծրագիր, որը աշխատում է, իմիջալոց S0 նշանակում է, որ մեր ծրագրի մեջ խնդիրներ չկային։ Եթե ես վերադարձնեի օրինակ 1 ստեղ, եկեք հիմա սա compile անենք, Տեսնում եք, ստեղ ոնց որ կարմիր sense խաչիկ է առաջացել։ Սա ոնց որ սա երբ որ մեր operating operating system-ը կամ օպերացիոն համակարգը աշխատացնում է մեր C++ կոդը, մեր ստեղծած կոդը, այլևս C++ չի, արդեն թարգմանված կոդ է, երբ որ նրան աշխատացնում է, մենք վերադասում ենք 0 կամ ուրիշ թիվ։ Եթե 0 ենք վերադասնում, նշանակում է ծրագիրը աշխատեց, ամեն ինչ լավ է։ Եթե այլ թիվ ենք վերադասնում, դա ոնց որ օպերացիոն համակարգին ասում ենք ինչ որ խնդրեմ ա եղել, նկատի ունեցիր, okay։ Այս օրինակում, քանի որ ամեն ինչ օքեյ է, պետք չի մեկով վերադասնել, եկեք 0, քանի որ մեր ծրագիրը իդեալական աշխատում է, նենց որ եկեք compile անենք, նրան աշխատացնենք, Եվ ահա, խնդրեմ, ամեն ինչ աշխատեց, տեսանք 5, end of line, end of line, end of line, այսինքն նորտող, նորտող, նորտող։ Այդքան բան, սա ամենապարզ, ամենապրիմիտիվ ծրագիրն է, այսինքն մենք հիմա տեսնում ենք ոնց կարելի օգտագործել սիստեմային գրադարանները, այն գրադարանները, որոնք որ C++-ի հետ են գալիս, այս IO stream-ը ես առանձին չեմ քաշել, G++-ի հետ է եկել, ոնց որ եստեղ նշում եմ այն փաստը, որ այս IO stream-ի մեջի std խմբակը կամ namespace-ն եմ օգտագործելու, ստեղ ստեղծել եմ ֆունկցիա, որի անունը main է, որը վերահասնում է ամբողջական թիվ, ընդունում է ոչ մի բան, ունի սկիզբ եւ ավարտ։ Իր մեջ կա cout, character out, Այսինքն մի վարիանտ, մի օբյեկտս օրինակում, որը որի միջոցով մենք կարող ենք ուղարկենք ինֆորմացիա, նշաններ դեպի ստանդարտ հոսք, standard output stream, որը եթե ուրիշ բան չանենք, ուրիշ բան չփոխենք այդ հոսքի ճանապարհը, կգնա դեպի terminal։ Ու տենց է անում է, այսինքն երբ որ մենք իրեն ուղարկում ենք 5, ինքը գնում է հասնում է ստեղ, հետո ուղարկում ենք նոր տող, նոր տող, նոր տող, ինքը գնում է ու գնում է նոր տող, նոր տող, նոր տող։ Եվ վերջում վերադասնում ենք 0, որովհետև մեր ծրագիրը նորմալ աշխատեց ու պրոբլեմ չունեցանք։ Այդքան բան, եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ միշտ աշխատացնելուց մեր կոդը նախ եւ առաջ պետք է նորենի ենթարկմանենք, հետո նոր այդ թարգմանված ֆայլը աշխատացնենք, որպեսզի մենք ստանանք ամենավերջին, ամենաթարմ կոդը։ Այդքան բան, հույսով եմ, այսքան մնա բարձր, հույսով եմ հետաքրքիր էր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ